Assalamualaikum kembali lagi bersama Isam Kali ini saya kedatangan sebuah barang yang saya tunggu cukup lama yaitu Nah ini dia produknya Oke apa sih ini? Ini adalah Vimi atau hand gimbal yang digunakan untuk uh, kamera drone Xiaomi Mi 4K Ini dia jadi uh, kamera ini bisa kita gunakan selain pada drone kamera ini juga bisa kita gunakan untuk hand gimbal dengan menggunakan stick Vimy ini ini dia uh beratnya lumayan mungkin karena dia didukung oleh baterai 5000 mAh sehingga bobotnya agak berat juga oke berikutnya bagaimana cara memasangkan kamera Xiaomi Mi Drone 4K pada Vimi atau memungsikan kamera drone menjadi hand gimbal. Oke. Sebelumnya ketika kamera terlepas okay. di sini ada semacam tombol. Oke tombolnya kita tekan lalu kita putar nah setelah itu kita tarik terlepas dia oke nah posisi kamera sudah terlepas seperti ini lalu pilih alat yang nanti akan kita gunakan untuk gimbal nah untuk membukanya nah di sini ada tombol saya kira ini sama kita tekan tombolnya lalu kita putar tarik nah kalau kita perhatikan bentuknya sama ya antara uh, yang ada di drone untuk gimbal drone juga di sini nah lalu biasanya di sini ada strip di sini ada tanda ini gambar kunci dan di sini ada gambar kunci terbuka Nah, jadi batas kunci terbuka di sini. Jadi kita masukkan dari sini dan dia ketika masuk ke sini sambil ditekan mengunci. Sekarang kita coba masukkan. Pada kamera kita bisa melihat di sini ada titik. Nah, berarti titik hitam kecil ini adalah patokan dengan gambar terkunci dan terbuka. Kita coba pasangkan seperti ini. Ini pada bagian kita lihat. Nah, ter kunci terbuka kita masukkan lalu kita kita putar sambil dipencet sambil ditekan kita putar truk sampai dia sejajar oke ini udah sejajar ya garisnya sudah sejajar dengan garis drone oke itu saja cara memasangkannya sangat mudah sekali oke feelnya dapat ya e, bebannya lumayan Kayaknya enak banget, hampir mirip dengan DJI Osmo. Osmo versi Cina. Ini dia Osmo versi Cina yang diambil dari kamera drone. Saya pikir Xiaomi cukup smart dengan drone-nya karena fungsi gimbal ini tidak hanya bisa dipasangkan pada drone tapi juga kita bisa pasangkan menjadi hand gimbal ini smart kalau menurut saya. Sehingga kita sebagai pengguna bisa lebih mengoptimalkan fungsi dari gimbal dan kamera ini. Nah, di sini kita bisa melihat tombol, dua tombol di atas dan di bawah. Tombol ini adalah tombol power bila kita tekan satu kali dia akan menyala. Ini menandakan indikator baterai. Bila kita tekan agak lama, maka dia akan menyala. Ketika menyala, bila kita tekan sekali, maka dia akan berfungsi sebagai uh, video shooter. Nah, bagian atas ini adalah berfungsi sebagai foto shooter atau tombol foto. Ini adalah joystick yang berfungsi untuk mengubah arah dari kamera. Oke, berikutnya di sini ada microphone. Cuman saya juga agak bingung kenapa posisi mikrofon ini ada di belakang seandainya model kita ada di depan ketika kita mengambil gambar kenapa mikrofonnya ada di belakang oke itu yang mungkin saya juga agak bingung ya lalu di bagian depan di bagian depan di sini ada tombol mode ketika kita tekan dia akan uh, mengarah ke satu titik oke okay dan ketika kita tekan dua kali dia akan kembali pada posisi tegak ketika kita tekan tiga kali dia akan ke posisi 190 derajat ke atas Oke, akan seperti ini set nah, ke atas nah, lalu di sini ada kalau kita lihat ini min dan plus min dan plus ini untuk exposure oke okay. jadi posisinya seperti ini tombol kita uh, jari kita telunjuk kita mengoperasikan ini dan mengoperasikan lalu jempol mengoperasikan joystick juga shooter release dua shooter release ini oke berikutnya di sini juga ada scroll ini untuk dudukan ke scroll 1 per 4 ya biasanya ini untuk dudukan ke tripod jadi kita bisa berdirikan dia di tripod seperti ini oke nah, lalu di pinggirnya di sebelah kiri kita juga akan menemukan hold untuk dudukan ini mungkin nanti untuk dudukan holder handphone sama dia pakai scroll nah saya sudah siapkan ini adalah mini ball head yang mungkin nanti kita akan pasangkan di sini Oke, kita akan pasangkan di sini seperti ini. Yang akan kita kombinasikan dengan uh, holder handphone. Kita membutuhkan sebuah screw male to male, nah, seperti ini. Screw male to male 1 per 4 ke 1 per 4 akan kita pasangkan di ujung screw oke di sini oke Terus, sudah bisa lihat seperti ini hasilnya nah lalu kita pasangkan sebuah holder handphone oke ini kencang kita pasang dulu oh, kita coba kendorin dia dan mendapatkan posisi yang pas nah, seperti ini lalu kita kencangin lagi oke okay. ah oke oke seperti biasa seperti halnya kita menyalakan uh, drone program yang digunakan adalah program Xiaomi drone nah, oke okay. nyala dia lalu kita nyalakan ini tekan agak lama oke okay, sampai bunyi tit lalu dia menyala nah ini kalau untuk drone biasanya ini lalu kita slide ke kanan oke okay, di sini ada program uh, gambar uh, Vimi ini atau hand gimbal dari Xiaomi drone ini lalu kita tekan next kita tunggu dia ada uh, akan terhubung melalui nah ini VMG sekian oke kita sambungkan biasanya dia minta password password yang akan kita masukkan adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oke oke oke kayaknya passwordnya sudah masuk jadi dia langsung terkoneksi kita bisa lihat seperti apa koneksinya nah, kalau kita rasakan ya oke okay. nah ini sudah tersambung dengan Vimi Light View Vimi, enak nyaman ya nanti kita bisa lihat uh, teman kita akan menggunakannya di lapangan oke okay? Oke, itu saja video kita kali ini. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih atas segala respon. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.